وانت كان ما بقيت من الصالحين ما بتبقى من الطالحين ونحن بنقول في التشهد التحيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي ورحمة الله شنو السلام علينا وعلى عباد الله شنو الكلام ده انت قال معنا وشنو السلام علينا يا الله كده سلم لي رقبتي دي وبعدين سلم عبادك شنو الصالحين انت بتسأل ربنا يحس في الصلاه تقول لي الله سلمهم تطلع برا تقول لهم سلموني القلت ده معترف به ولا بتقولوا ساكت انشا ساكت انشا ولا مؤمن به في التشهد اي زول بيسال الله يسلم الصالحين يوم القيامه تطلع برا تقول لهم سلموني يا الناس الكلام اللي بيقولوا في الصلاه ده ما فاهمينه يا فاهمينه عاملين عناد والله ربنا ما بيتعاند وربنا ما بيتقاوى وربنا ما بيتحارب ليه لأنه بيقتلك كل نفس زائقة شنو كل من عليها الملائكة وكسمعوا كل من عليها فان اطمأنوا قال قالوا هلك أهل الأرض نسأل وطنته كل من عليها شنو اطمأنوا قالوا نحن خلاص يمكن نكون خالدين في الدنيا دي بالله ربنا جاب لهم آية كل شيء هالك إلا شنو إلا وجهها عشان كده ربنا قال توكل على الحي الذي شنو اي حي تاني بيموت الا واحد احسن لك تتوكل عليه لانه بيرحمك